Yes, halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke bias gue guys, Canyol. Judulnya eh Canyol dan Punch ya guys ya. Stay with me. Sesuai janji gue waktu gue lagi live di Instagram, gue akan nge-react ini Canyol berhubung dia akan wamil guys ya uh, bulan apa Maret ya guys ya tanggal 29 26 kalau nggak salah guys ya. Ini tapi uh, eh, gue akan ini guys gue akan nge-react yang original soundtrack guys ya. Emang ini original soundtrack nih tulisannya guys. Oke guys, kita sebelumnya kita intro dulu guys. Ceplok. uh, ah, gue udah buka nih guys ya uh, stay uh, stay with me Canyol Punch Punch tuh nama artisnya juga kali ya. mereka, mereka lagi duet kali guys ya gue gak tau juga nih atau nama albumnya gue gak ngerti juga kalian bisa taruh informasi di bawah guys ya gue langsung react aja guys Canyol Punch Stay With Me ceplok eh kok intronya gue pernah denger nih guys intronya gue pernah denger nih Tatat, laki lagu siapa ya guys ya? bukan kayak lagu siapa apa emang gue pernah denger gue pernah denger di jalan mungkin nih guys ya soalnya kan lagu ini lama nih 2016 tulisannya di Mnet guys aduh mixernya mantap banget lanjut guys ceplok gitarnya sih asik nih guys ya pakai delay gitu ya soundnya dan pakai reverb juga nice ini original original soundtrack oh, apa filmnya judulnya Punch kali guys ya nggak tahu juga guys ya lanjut oke okay. ya ini pasti film ya film perang kayaknya Oke, okay, sore double tuh guys. Sore di double take dua kali jelas nih. Nice. Ini bagus suara yang ini. Wah, ngedesa-ngedesa husky gitu guys ya. Wow. By the way ini ngetik dua kali guys tapi rapi banget guys ya. Eh, bener-bener dia punya timing, dia punya notasi. Ya notasi udah jelas pasti. Ya. Tapi timingnya gue rada salut nih bagus banget guys. Uh, tight banget. Dua vokal ini. Tuh. Nice. Uh, manis. Drumnya juga masih drum, drumnya bukan drum analog nih, drum elektrik guys jelas. Cuman di gak, belum gue belum dengar suara bass, tapi gue dengar suara gitar masih gitar sama drum. Di bagian verse pertama ya. Uh, delaynya lebar juga nih pas di nyanyi sini. ah delaynya dia pakai delay di di dikasih distortion guys ya terus dia taruh di tengah biasanya kan lada di pingpong kiri kanan ini dia rada unik di tengah guys lanjut nice woi gila eh suara dia jujur gue rada kangen sih guys sama suara Canyol guys ini Canyol juga ngeteknya lumayan oke okay banget nih berarti kayak empat kali guys Tengah dua kiri kanan sama oktav atas lanjut nih perhatiin guys suara Canyol By the way transisi bagus deh. Dan kayaknya satu nada gitu kayak suara gitar di di pick gitu ya, teng, cuma di reverse gitu guys. Jadi buat transisi manis banget sini. Nih. Uh, oh. nice, itu keren banget. Waduh, oh, boleh banyak nih guys. Tapi asik sih, jadi, jadi dapat efek gimana gitu guys. Seru sih. Eh, beatnya kok jadi jadi kebalik guys. Nih, coba ya bentar beatnya dirubah guys duk duk tak <laughs> bisa begitu ya tapi asik sih dengernya keren sih gue suka eh oh iya iya double lumayan banyak nih guys ya 1 2 3 4 5 6 vokal guys enam track vokal dipakai buat untuk satu verse kayak begini Oke, okay, beatnya berubah lagi guys. Hi hat mulai agresif di sini ya. Pergerakan dinamikanya gue suka. Tapi tapi Canyol bener ya guys ya dia nyanyi tanpa usaha aja kayak kayak orang ngobrol kan dan dia udah timbrenya enak banget gue suka banget yang suara suara rada beserak-seraknya itu sebenarnya guys di original soundtracknya film apa guys kalian juga kasih informasi di bawah guys ya ceplok nice oh nice banget tuh tuh pasti ngomong apa she, ya. itu keren banget guys nih oh nice itu nice banget ini beatnya beat beatnya udah dengan normal sebenarnya guys orang kan bisa duk tak duk ini duk duk tak di situ dia ngambilnya tuh ya kan tuh wa gak pat tuh wa dia ambil di nada hitungan uh, awal bar dia malah uh, snare guys bukan kick ini bikin lagu jadi unik sebenarnya gue dengernya ya guys tuh dia di satunya Biasanya kan antara dua di beat dua atau nggak beat 4 guys. Ini beat satu ditaruh snare. Seru guys. Impactnya lumayan gede sih. Dia bikin-bikin beat seperti itu. Nice. Oke. Okay. Delaynya mulai Oh dia pakai delay, pakai reverb, pakai delay, pakainya pakai pre delay reverb deh kayaknya. Manis sih. suara orang apa suara gitar gitu coba yang uh nih coba guys oh suara orang ya uh, itu oh nice itu juga uh, adlibsnya juga sebenarnya di copy paste guys oh, fall in you itu akhir endingnya ref sebenarnya guys ya diambil dicomot sekian beat ditaruh di tempat itu seolah-olah kayak delay cuman di rada di efekin di cut uh, eh, low nya terus sama dikasih distorsi jadi impact kayak begini mari sih jadi kayak melayang gitu guys nah itu dia oh nice itu nice banget oh nice dan dikasih reverbnya gue suka guys jadi dia udah selesai ngomong uh udah stop masih ada gema di belakangnya itu itu reverbnya guys Gua jadi pre-delay-nya lumayan dilambatin banget keren sih nice duh canyol di double itu Nih, canyol vibranya gue juga suka guys. Nih pas terakhir kalimat ini ya. Nih. Two, three, ya. Sa, ya asik ya. Keren ya. Kalau <laughs> kalau suara gue emang kayak baso guys. Oh nice. Kemana? Nice. Canyol nge-rap guys. Ini dia nih. Sikat canyol. Hmm. gila ya di rap biasa guys cenderung orang kalau misalnya ngetik beberapa kali untuk ngilangin aib beberapa orang guys tapi ada beberapa orang menggunakan hal itu untuk kepentingan uh, uh, dramatis nah Canyol pasti rap ini gue suka nggak di double dia cuma sendirian tuh suaranya kayak sedikit sedikit kayak nggak nggak agresif biasa gue denger Canyol di EXO kalau ngerap guys ya ini di sini dia lebih dada dada kayak ngobrol aja guys ini gue suka banget nih coba ya dari sini guys ceplok sih Canyol tuh Duh, suara timbre timbernya enak banget sih emang guys Oh nice Eh tunggu tunggu By the way studionya Oh studio SM nih guys Iya yeah, studio SM ya Gue sempet uh, eh, nge-react Eh bukan beda sorry guys Sorry sorry beda beda Beda beda Nah setiap kalimat ujung-ujung kalimat udah dikasih efek-efek vokal nih guys Kenapa gue kecilin sore Nih Double Yes nice Asik ya cuman gitar drum ya sama suara sub bass juga yang nemenin biar sustain kicknya panjang dia nge-rap tuh di, dikasih rap yang lebih per 16 gue suka banget guys jadi lebih tight gitu menurut gue guys oh nice dikasih distorsi belakangnya high cut nih suara di sini guys two three four dan di belakangnya guys boom asik ya ada kayak gitu subwoofer eh, ada sub kok subwoofer sih dan di panning boom oh iya asik dia timbernya udah asik ya guys. Ini ambil satu oktav di bawah deh. Ceweknya kan ambil ambil suara satu, dia ambil oktav bawahnya dan itu cool banget. Gue dengernya. Nih di bagian sini. Ya. Eh sorry double ya. Ya sorry double ada kiri kanan juga dia ambil husky di uh, di range yang sama. Nice. gue yakin ini uh, filmnya fenomenal nih guys ya karena yang masukin original soundtrack PC ya guys nice <laughs> eh coba gue ngeliat tadi dia ambil sustain gimana nih guys ah manis banget ya kami amo eh, itu dia ngomong apa gue juga ngerti guys ya tapi gue suka aja dia, dia, dia cara lafalnya sama ngambil sustain dikasih vibra tipis banget nih ya, guys dan suaranya ceweknya juga halus banget tinggi guys ya asik sih sweet gitu ini kayaknya yang main ini bukan sih tren tubusan bukan sih guys ini cowoknya kayak gue pernah nonton nih woi canyol harmoni di kiri kanan nice sorry guys ya banyak gue pause karena uh, eh, gue kenapa gue sering pause pause gini karena gue akan nikmatin setelah gue ngeriak guys soalnya gue gue pin tahu kenapa ini lagu bisa terjadi dan komponen apa aja jadi gue sekali gue minta maaf guys ya lanjut lagi ah, ceplok oh nice ya yeah, bener lah tuh eh bener nggak guys kalau kalian kalian kalian perhatiin dia pasti ngomong sama suara dia nyanyi sebenarnya nggak ini gue pause dulu guys sorry nah suara dia nyanyi sama suara dia apa itu emang udah karakter banget kuat banget guys dia nge pun suaranya stabil nggak merubah menjadi seseorang yang lain guys karena ya Canyol udah karakter banget menurut gua guys dari cara dia looknya dia juga karakter ya kan terus apa dibikin stiker aja laku juga eh laku juga karakter juga guys dan dia nyanyi timbre suara itu juga karakter banget jadi itu kenapa gue alasan gue membiasi ci, eh cinyol canyol ya karena itu guys dia bener-bener orang yang talented bisa main semua instrumen suara yang khas dan dia bisa ngenakin beberapa lagu guys yang selama ini gue react itu nggak pernah salah guys apalagi kalau dia nge-rap di Don't Mess Up My Tempo it's the best guys oke okay, guys can loot thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment this video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys bye bye